demonstraci exotermické reakce, což je reakce, při níž se uvolňuje teplo, použijeme tyto pomůcky. Odměrné válce, velkou skleněnou nádobu, kádinku, skleněnou tyčinku a plastovou lžičku. Jako chemikálie budeme potřebovat 30% peroxid vodíku, jodid draselný, dále pak detergent, v našem případě saponát, a nakonec vodu. Postup je následující. Do kádinky nalijeme 10 ml vody a přidáme do ní přibližně 5 gramů jodidu draselného. Řádně tyto dvě látky rozmícháme tak, aby nám vznikla homogenní směs neboli kapalný roztok. Do velké skleněné nádoby postavíme odběrný válec a opatrně do něj nalijeme 50 ml peroxidu vodíku. Opatrně proto, že se jedná o silnou žíravinu. Zde by bylo na místě použití rukavic. Poté k peroxidu přidáme přibližně 5 ml saponátu a tím nám vznikne heterogenní směs, k níž přidáme předem připravený roztok jodidu a vody. Okamžitě dochází k reakci, při níž reaguje peroxid vodíku s jodidem draselným za vzniku vody, jodičnanu draselného a kyslíku. Přesně tento děj popisují uvedené chemické rovnice. Vidíme na nich, že nejdříve došlo k rozkladu peroxidu vodíku na vodu a kyslík a poté kyslík reagoval s jodidem draselným za vzniku jodičnanu. Právě vznikající plyn kyslík způsobil vznik pěny při svém smísení s částicemi saponátu. Reakce byla exotermická a uvolnilo se velké množství tepla. To, že došlo k uvolnění tepla, si snadno ověříme ponořením ruky do pěny, která v této fázi reakce již není žíravinou. Zjistíme také, že nejvíce horké jsou stěny odměrného válce. Viděli jsme příklad exotermické reakce, o níž platí, že za prvé uvolňuje se při ní teplo a za druhé Energie výchozích látek je vyšší než energie produktů. Tento chemický děj popisují dvě rovnice. Peroxid vodíku se rozkládá na kyslík a vodu a z jodidu draselného a kyslíku vzniká jodečna draselný. Jsou to redoxní rovnice. Chemické prvky se v těchto rovnicích oxidují a jiné se redukují